Thank you. Oh. Kaixo, Mari Domingi. Negu solstizioan, gure arbasoek abenduaren nogeta laugo gauean enbor handi berezi bat erretzen zuten tximinian. Olentzero edo egu berri enborra deitu izan zaio. Eguzkiaren jaiotza ospatzeko egiten omen zuten. Ha, oh, oh bai. Ai, <laughs> maritere, maritere. Eh? Zen bat pasadizo elkarrekin, eh? Eh, eh, eh? Zen bat ez, ne? Mandi da gaur, kasilda. <laughs> Eskerrik asko? <laughs> Kapoiak ere baditut, arrautzatxu egin, eh? Bihar merindatzeko, boteia ura egin! <laughs> Errege zagarra, txori zagarra, errezu zagarra, urte bilaun, urte bitxiki, moko, mozolua, potzolua, San Juan eta Salinazio zagarra. <gasps> Zagar, tarte edera prestatu behar dut gaur ba. Ui, tarrautzak? arrautza falta? Olentzero hori eskatuko dizkiot! Olentzero! Onantzaro! Orentzaro! Onontzaro! Orentzaro! Kalerre! Emakume hau beti garrasik ebili beharra ere. Eh? Ekarri nio manigiaz mugikor berria, baina Ze nahi den? Arrautzak, ba, etorri, ahi eh, bila! To, gazta zazi ederra, olentzero! Eskerrik asko, Mari Domingi! Horrela gehiago aguantatuko din, hemen ba, eskatutako arrautzak! Eskerrik asko, gabon gauerako, zagar tarta ederra prestatu behar diak! Gabon gaua! Azkar pasatu da urtea! Opari bila joan behar dinau! Ba, nire txera eskututza pila, bidali zidatek, ire da, ez dinat begiratu ere gino oraindik. Begirazak, begirazak! Ah. Gurera ere sakumete karta iritsi den! Begira! Ha? Ah. <laughs> Hora, Jose Mari! Amaia! Ai, Peru! Zadam! Osteizka! Amona Mari Carmen! <laughs> Ai!